Pašiangy, turice, veľká noc bude, to nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, nech sa tak krásne, dajte mi slaní, tak sa mi pasie. Gazie na Pašťangy, turice, veľká moc bude, kto nemá kožuška, zima bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak prasiem, dajte mi slaní, nech sa vypasiem. Gaz na konope!